okulaba mu mbeera zonna zonna gwasobola okubeera nti ondaba akadde kano mu mbeera emuoba endala nange mba nkulaba kyezisobola okukkiriza niwankubadde oyinza obutakikkiriza nti nkolaki nkulaba ekotevision tuba tukwasaganya mu mbeera zonna ntambuza buli kimu nga bwe kirina okuba nga kiba program business updates tubeera mu christmas kyemanyi era buli omu kyakadde kano kyekimuli ku mumwa si musiraamu si mukisyani bonna bonna bonna christmas bagikwasaganya kubeera sevisi zibira mu krisimasi bazikwasaganyiza wamu twasalawo business updates wano kwefenevision okwadusako bisinesi eseeka okuba nti nungi nga bisinesi ezo eziyamba abantu bokka banyinizo abazikola naye nga zikwasaganyiza wamu naabo abazeetaaga era abazikozesa mu mbeera zonna zonna zonna nga ziyamba abantu bangi so musibabiri si bana mukyo onaku olwaleero amanya bakatumba fred perenawa okuddusako programu eno nga birina okubeera nti etambula tuli wantoni abamanyi wantoni obulungi yes tugudde ku limu ku maduuka kyenzikiriza agasinga okuba amanene mukono mu bikwasaganya nziga n'engato oba mu bikwasaganya n'engato esaabakyala bwe liba siri erisooka nga lyakubiri esiba siri akubiri nga lyakusatu okusinzira ku sisitimu nga wetugisanze mu mbeera zona twasalawo bawa bisinga musobole okuba nga mubitegeera tuli wantoni amawanyiwo obulungi eduka balita edishu center kizimbe kya sonko plaza mukono wantoni ekisimbe ekyo ekalina eri wakati mukono ewantoni wenyini nyini era bwotuukawo kuliko supermarket wansi kalina eyo mwemuli edduuka oba simadduuka wengatto ez'abakyala mu mbeera zonna tuluse wano embeera kati ekkakkanyemu naye tugenza okutuuka kitutwalidde obudde okusobola okulira baclients ababaddewo okukendeera batubeere nga tusobola tulisa okuliwayaamu manager akwasaganya ensonga zino kulanti tulaba akukwasaganya kira bigenda bitya mungeri emu oba endalasaba osanyusa okulaba mumbeera zona naye ngaoli bulungi bigenda bitya bitambula bitya akadde kano atulaba abaire nga asobole okukimanya mm, mm, mm. era nga nemaali tubadde tugiwa bulungi tulina abasuubuzi abambazi Ah, nabatwala kidongo kamukamu bonatuba wabulungiibaba bagala tujibatusa e e enga tumuyina zabakyala e zokka ngato tuyina ezabakyala mm. ah, franci zeropampu rosdishu tubamu ne bukakondo nekuloksorigino nga zabakyala zona zona tubalazo oyina ebika byosomye ebika byabakyala engatto sirimu ebika bimu ebika byabakyala tulina mwebikanga bitaano ebasinga okukozesa ennaku zino besangi zino nsobola okufuna ku bika ebyo nga bwobiraga akadde kaetubitegee kwa titubimanyi nga webibalagaa byebakozesa nakino gwekiri bakiyita bwe bati kati esawa zino hmm. tulinamu engatta eno abawala abajagala nnyo bajagala nnyo ate nibagita batya bagiyita ntito Eh. abakazi bajambala abawala abato nabakulu bamanyi ogo tuba notusiira pipto yameka ekika ekirala sibuawita batamokasini ah. bawita mokasini Oh, eno bagiyita mokasin eri bagiyita kristo netubamu nakano kagladiata leero ngenda kuyiga ebika byengato zabakyala nebeyi yaazo mbalina mutaano temugenda kuba abasajja kucrismas bakayita batakaladiatlwaki eh, bakayita gladiata kano ah, omuchina yakatuleetera nga kalina engeri kale gekanyumiramu abakazi wabanga either ayambala empale eh. aba smaki nyo ngaakambadde wasiba naye lolabira ddala nga omukazi yeyasaana ayitewaitaalagaekitegedde byebika abakazi basinga okweraaaemundo guno mutegeera kati tulinamu eira kati zinaku zino ensangi zino zeziriko abawala zebagala pushin kati bino bipushin tulinira ah. ku christ wawa yabusuubuzi wawano tusuubuza eh. kati bino mwambazi tumuwa gumu kitundu era eh. nabasuubuzi tuwawa tulina mwezi ogumu lukumi wezitimusuubuza omubiri nga prisi mugi yeyo n'omutwalo kati gwe mm. wabasubudde mm. waddembe yokutunda price jakyayagala eh, nezona mweziri mm. bulungi ah, tubona buno obufrat obulize olwenaku zino oguliko eh, kuba tugulina omuboxes ezenjawulo kati nga olaba akagatto kano abaana bawala era bakagadde webuti webuti kati akagatto kano nalakalimu flat bagayita pushing embeera gyensanze wano basibo nebanya babatulaba mu mbeera zonna nti beeya bulijjo manye engatoza abakazi ezimu kubazitebasinga oseera kyenzikiriza kimu nga bwe kizika okuba nga kitambula nti abasajja bano balinenge gye bakwasaganyamu ekintu ngaomukyala mu butuufu ofuna engatto oyo mu butuufu bwakyo ngaajifuna ku bbeeyi entono kitegeeza ki abadde aseerebwa eyo omukazi mulete wano buleesi alonde mumbeera yekokuba nti etambula bulungi edishu center esange wano wantoni wetuli okumenyaamenya ebikozi eki ebisigadde sebamanya gonna nga gwagwesaawe eh, amanya gange gonna gonna batasembatya ediriisa bulamu sembatya ediriisa bulamu emanya agaeryabulamuliakanakambatanatebiriiwakemanyibuliedisaaitakanakambatajustinti kanakambata kijjamu nga tuli basajja bakozi tugambe nti tuli kanakambata kaaa erya eh, bulamu era bulamu lya ah, ah, famiry yaffe tusibuka buyukwawo tetuliwala nnyo akadde kano bwe tuli buli muntu yandyetaase ebintu ebyabeyiga entonotono kuba ekonomi kyemanyi kinamwekugirabawetwala abantu abantu bomu krisimasi mubawadde mutya okubeera nti ebintu nabo basobola okweyagalira munakati ah, bakasitoma bavawadde batuwagira babegakaawo tulina kyetubategekeddeyo ekyenjawulo etubadde tutambudde nabo mu bbanga eryo okuva emabega paka mm, mm, mm. kati era ku lunaku lwa krisimas abiri munya twali tubagala nyo ngaakubanga abiri tulina kyetubategekedde abadde batuwagira hmm. ebangeriyona hmm. hmm. natugenda kibawa n'omutima mulungi nyo ogwagaliza mubagenda kubategeera mutya kuba bakazi bangi abajja wano bensanzaawo simanyi togenda kuddamu okubalaba oba nomanya nti gundiofa gyetwabawadde oba olwedde tubadde tubalaba balina whatsapp group yange mwebali kati tugenda kubawa mu ngeri y'enjawulo kasitoma jja wanagula peyi emu tugenda muwako peyi ndala jayagala wete twakimaze dda eh. emaali bagitikudde so nga nguze peyi eyaeyogumu ekitundu era mumba yemu yeyo alonda jayagala ekiba ekinyonyo bulungi ngaensi eraba omuntu abeera kulinnyanyonyo apekenya kuba emaali weeri eyo e, yonna maali eri ebwerwawo nayonna twatadde opaka eri kukubo ngaekyo kirabye ate tukyatikkula tetunnatuuka ku maali ya krisimasi bo gye baagalira ddala tetulina gituukakok ofe eno basebo ni banya abatulaba njaludde okuziraba nga bwojja nokima lolekisi ya 20 bakwongera lolekisi endala ya 20 noo tukozesa enkumi nnya nga kyotutte kyenkanankana ne bakyebakwongeza aba edishu center bagambye nti bannayuganda yena gyosinziira singa oba ngaosobola okubeera nti ojje wantoni mu mbeera zona ki kyogenda okukola otuuke wantoni nonya ekizimbe kya sonko ekalina eri wakati olumala okifuna edq center ogenda okubeera nti obasanga bagambye krisimas eno ofeno etandika nga bega okuva nga 18 decemba paka nga abiri mu satu bakasitoma bange bajjabo bonna yakyemmanyi mm. bafunye kye baagala era nga baweddeyo nga abiri mu nnya nange njabeerako nga ninaweendi naze abadde abaweereza omwaka ogwo gwonna wetusetinga omwaka omulala ogujja kati mukyo mbasaba bannayuganda mwenna mujje mukole ekintu ekitabangawo mu ngeri zonna zimugweko zayongeza nezatunda zimugweko kisoboka ofa gyowadde nzito ngenda gikubira akadingidi wonna wekisoboka tulabe kinzika okuba nga kikolaki kiba webale kwasaganya abakyala mugezo lwaki walondawo okukwasaganya abakyala oka abakyala bano ekyabakwasaganyisa nti mumbeera emu oba endala hmm. ngamu abasajja kibanguyira okuba omukazi sente neyegulire engatto okusinga kitufu ate abakyala bagala okwedesigninga okutambula n'omulembo osinga kwabaa omukyala kimwanguyira okwata ogumu ekitundu hmm. okugula engatto okusinga ffe kati fe zaffe engatto zaffe zemitwalo musanvu ezitandikirwako hmm. esatu naye kati omukazi kugumu ekitundu avayo nanyuma hmm. emitwalo esatu afunapeyazeate nga era tusalako ayisobola okujja n'okumu ekitundu tumugamba zina ebbiri za transport ulaga gibuze kummeka ekyabakazi kyangu ekyabakazi ekyo kyangu okusinga ekyaffe kyokulaba nti twayagala tukigonzeemu mm, mu ngeri emu oba endala kuba emaali efa bagyetigulira eh, si gyabino ntitukimako wagundi ah. kati tulina omu china eh. ngamuyitaki fire tutwisiza engato zino zone za bibas okay kati tuli munda muri mu store hmm. kati mali ajituwa tuwe tuba tujanga lime tuba tusako eko no mutwa iza mu gukisanzo kya mumbera gitubadde mu gwango lya bibadde bitambula ndala business ngene kibadde kya gwo ah. kibadde kirungi nyo oba ni wo kibadde nge kya abamu kwalala kibadde wo kibadde kibinyo kibadde nge kya abamu mu ngeri yomu bindala hmm. ah, lwakuba nti ekibadde kisinza okutukalubirizaamu omuwaka mwekwatandika hmm. batwongezamu oko ku ngeri y'omusolo nebwagala okwongezamuko bakasitoma abafe kontaine zibade ziyigira hmm. nga omusolo bagwongeddemuko naye netufunamu engeri gyetukigattagatta ekisobola otambula n'abantu tambula nayo bbanga okay. ni mukuma nekize tukuma nekize tugamba katufuneko ekitono tusigale nga tuweereza abaffe tutambule nabo paka embeera lweri terinaera tulitambulange tubadde tutambula naye tetwabanyiga yasira twabanyigira ne batwongeramu ku kebatwongeramu akatono nga nabeera balaba embeera gyetuba tulina mu kaseera amagezi eri abakola bisinesi ezinga zino obalwogosanga omusanzewo leero nkya notumusanga ah. nimwe mubaddewo ebbanga Mm. ngamwina okukiza nti wadde mulituka limanga musobola okusuubuza ekyo kyo kyali kiroko twatandika tulyawo eweeru netuzaalako matundubaali enkuba nejja nenetuguma nti tulina kyetwali twagala nga tuzaalawo eweeru katetunayingira kizibu nga tetunda peeta enwemu netujja hmm. nga tukikumira tukikumira tukikumira paka kati wetutuuse atusobola okusuuza bakasitoma baffe okufuna kyebaagala hmm. kitegeeza kwezaamu maanyi nakusigala ngaolemeddeko ate n'okukkiriza nti bekimu kisoboa abali emitala w'amayanja n'abali mu gwange erya uganda ogenda bawa direction entuufu nga gwogibawa ayagala kujja mu edisu center atambula atya era embeera ebeera etya entuufu Yeah, and issue center, Sagiwa, Kusoko Plaza. Eh, yes, sir. You want to lose. Kutuka Kusoko Plaza and take a poster. Yes. We hear Waburu and any court issue center. Kuchizimbe. Kuchizimbe. Eh, yes. Ila utuka inga tuzifurumo kubavu kukubo Aha. Nize inga tuzizikula gini na noja munda wendi Yes Kwa stoko ina tujigina Techirunje chiruwa ni mali faba jeti kukunda Tisimo kubwe chukunu Tichibwe chukunu Mali yunatuwa na yo Yes sir Kasa chukua takana ni mali ya wakazi mm. Kwa tujigina ni kundo sneakers zama kasi zino pump west present shoe yes no flat so tuzina profit singa wozili atuyeze hmm. kenya na yeleza wale wafe e uganda okay tuina wazeti tuyeze tuzileta profit katibeta ga information namba ze sim kwa sobolo kuita kwali mukola delivery oya izo kwera na ga sobola alika yunga era bona be abe abe ka yunga tubata tubawe mali yes sir tuwa beseni yes tuwa wawa dokato si rodi abejinja ninamunaba embaali abajja nebawa emaali nibagenda nebakola era ku price gyenkozesa mm. sibongeramu bakasitoma baffe mm. ababadde basuubula ekampala nga muva mu bitundu wensibuka mukono seeta mm. era muba price yenyini gyemufunirako ekampala sibongeramu yadde ebibiri sibongeramu yadde olwataano totya nti ate okifunamu otya oba okikola otya akatekasitajja price tugitereeza atuse ku grawundi ey'abasuubuzi kasita atuka ku ground hmm. nga price yabasubuzi yetegera kuba tubobeera ddala ku price emu nabe kampala nate nga tetuli kampala kuba kyebasinga okusinga bongako bakasitoma okwetaaga tetwagala tuseero natuwanga ab'e kampala nembaga mbe ekyo kyonja kisobola hmm. kuba neera engato gyosaga e kampala nga yavumubi nemukono gisanga kumubi bitaalo ne kampala okisanga kanana bitaalo ekyenjawulo ekiriwo emikono tetunafuna bizimbe biri kampala yayinza obanga agezera bakuzi nenga fronye bizimbe tetuna bifuna ayinza kuba agezera kuzimba ekibuga ebyamaanyi nekyenjawulo kikulira tokwatibwa jamu oja notwala emaaliyo nogituna mungoddeonaonaki ate nga nakatransport esooloka lyamu enkuuda osooloka lyamu enkuuda nokatoleramu abaana kyewatwalir ne bafunako kyebafuna okutwaliza wamu fukwa simu basobola okufunira singa baba betase nga bali wala simu nkozesa airtel eri 0 musanvu 0 munaana 7 mutaano 0 taano esembyayo kinana munana nga yenze mwenyini edishu senta essimu giddemu 08 75 05 nesembyayo hmm. kinana munana nga yenze mwenyini akatalekeka eri bacliants oba bakasitoma bo n'emikwano gyotwaliza wamu neggwanga lyonna okutwaliza wamu ah, njakubagaliza tubeere ffenna bakozi hmm. ate tube nesuubi nyogere obakumi nti teri kitasoboka ate teri kitasoboka nasooka hmm. ngaolina tagetikikwekyo kyoyagala eromalanokitukaoatandikira oh. bweru esaawa ah, zino awo nyi tujja kujja twongere okunyumyangu ero tubadde ku business ya christmas nga bwebirina okubeera nga bitambula waliwo program gyebajja okuhostinga magita wajja otya mu mbeera ewe twetagira nti waliwo omuntu eyava nenusu olukumi natandika nolukumi n'agata n'atuukawotusinatuukakweyo yes jababulira engeri gye tuzze engeri gye twatandika yes okuva nga kumi namunaana paka nga abiri musatu era ngendaba nziriza bakasitoma banga bakwagiridde okuva emabega gyetuvudde paka kati wetuli jiddemuofa ofa ogambye eri etya fmagambe okuva nga kumi namunaana paka ngaabiri musatu kasitoma bange ngenda baddiza ababadde bampagira okuva emabega gyetuvudde paka kati wetuli nga tulinda omwaka ogujja omupya ogambye bwagula engatteemu agula engatteemu tumuweerako endala yenyini gyayagala niwe abayagala ebyenyini tube basebasa balinako kubingi twatandikire tubaline banaffe aba edishu centa abadde bakwasaganya ensonga zonna zonna tubaline managing director ngaatumenyeramenyeramu engeri kyagezzaako okwasaganya ekyo fosuwa edduka nyo libanga siri erisooka liyinza okuba eryokubiri ebiri ekusatu mukono okutusa engatto z'abakyala ddene nga bosobola okuliraba bwoyingirira wonna okutuuka mu dduuka lino munda wonna wajjudde engatto temuli zaaki simanyiza abasajja simanyi basajja batona ebisigadde bakyala bokka buli kika wekiri simanyi bika n'ebiri wano bingi twayizamu tujje tumuwagire christmas season agezesaako okubeera ntabiza abaclients be bakasitoma baabamubezesawo ebbanga lyonna mu ngeri zonna kiba kikulu nnyo mukira mumuwagire ekibiringa kisobolaotambula obulungi sizoni eno mbewa zaibazabali nafe fegetwatandikidde mu mbeera zonna zonna zonna amanya bakatumba fred benawo era nebasa abantu bonna bonna benkozi nabo puroguramu olunaku olwaliro abaddewo okwasaganya ekintu kyonna kyonna kyonna ekya location eh, mwana mulenzi jaja boy abaddewo okubeera nti akwasaganya location okulaba nti kintu kitambula bulungi edi abaddewo okulaba nti nyambala na buli kimu okulaba nti kitambula bulungi side emu oba endala eh, mwana mulenzi brian edita wange abadde okulaba nti akutusaga ekifaananyi buli kyolaba kyonna kyona neseeti yo neyo ekifaananyi edita wange pulanda abeerawo nga kwasaganye ensonga zonna zonna zonna okulaba nga buli kimu kitambula ku fk television mu ngeri zonna nga kizika okuba nga kiba ninebazaamu essaawo muzibe e, ku kamera abeerako nnyo okulaba nti ekifaananyi mukifuna era kikwatibwa nga kirina okubeera nga kikola ki kikwasaganyisibwa mwebali nyo mwebali eddala kyokuba tulagana olunaku olw'enkya obudde bumusaaza esimu puroguramu yemumere bulungi mu ngeri zonna ate era mweraba